мұнайлы ел болсақ та біздегі бензиннің бағасы қымбат дизельдің құны удай Жордан бензин бағасы тағы да көтерілді сұйық отынның қымбаттауына не себеп бұл туралы бүгінгі жәреді кеңінен талқыланды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирус індетіне қарсы вакцинаны бектікелі жарты жылға жуықтады осы мерзім ішінде бірнеше екпе жарамды деп таналды көпті толғандырған мәселе жайлы газет тілшісі абай асангелдіұлы тарқатып берді ақтөбе облысты жұты есімде орталығында жұқпалы иммун тапшылығына шалдыққан 800-ден астам науқас тіркелген бұл туралы аймақтағы тілшіміз баян қызының бақылаусыз кеткен баланы көше тәрбиелейді мақаласынан оқи аласыздар сонымен бірге зерде бетінде халқымыздың ардақты ақыны білікті әдебиетші ғажап аудармашы қаламыз жүрек журналистердің бірі ғали ормановтың зерделі ғұмыры тұралы сөз болды түркістан регионының тарихы соғыс тұтқындарына қатысты аса кеңге күрделі мәселе болғандықтан бүгінгі мақаламызда үлкен түркістан идеясын тереңінен талдаймыз жаңалықтармен сусындап ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе егемен қазақстан газетінің үшінші маусымдағы санын немесе егемен газет сайтын қарай жүріңіздер